Ciao a tutti, oggi sono qui con Luca e Henry ah, <laughs> e faremo un video sui gesti più usati dagli italiani e iniziamo. Posso vedere in mezzo? Eh, vai, ecco, dai. vieni, vieni, Lollo! Allora, vi dirò delle frasi tipiche italiane e voi fate i gesti che fareste. Mm? Oh. Ti faccio un mazzo così. Mo ti faccio il mazzo. Mi <laughs> stai... Wow, wow qua qua vaffanculo vaffanculo attenzione stai attento occhio occhio occhio occhio <laughs> se ti se prendo ti prendo. se ti prendo oh, mangiare ho fame ma cuffardo voglio cassa non me ne frega niente eh ma sempre sì. prima eh non l'avete fatto cazzo di che cosa stai che cosa stai dicendo Va all'inferno. Ma vali. Ma Lui. Lui. Lui. Va all'inferno, lui. Sei testardo. Ariete. Ariete. yeah. Basta. Oh, basta. basta. Veloci parole. Ha un segno superstizioso. Ah, entra il maroni. Eh beh sì, eh. Io tocco l'ollo. Oppure. Oppure sì. Ah, Così. Vieni qua. Vai via. Vai via uguale, solo che la mano. No, l'area. Mazzate! <laughs> umma umma. Ah, umma umma. Umma umma. Ma fammi il piacere. Ah beh, piacere. Tanto tempo fa? Eeeh, ma è passato eh, Guarda quello sfigato. Ma questo sfigato del cinema. da solo? Come? Ah, sì. Ma guarda qua. Andiamo? Andiamo. Andiamo. Avere paura. Scordatelo. Ma te stai male. Ti puzzo la vita. Pieno di gente. Oh, è così. Vai, così, così, così. Oh, non ce n'è più, non c'è più nulla. Non c'è stato. Nada. Finito tutto. Così così. Perfetto. Ah, perfetto. Oh, Stai schisso, eh. Stai buono. Stai calmo. Stai basso, stai bassino. Fai in fretta. Stringi, non fa Luca. No, il cavallo sa qualcosa. Quando dite fanno coppia fissa. Eh, fanno così. Pure camicia. Non lo so. Dite subscribe. Subscribe. Subscribe. Subscribe. subscribe. Oh, Lì che lui è spumante non eh. morirà. Lui. Sul piacere. Enrico. Ah, che schifo! Poi. Oh, carissima che video. Andiamo in Facebook. Mi... Eh sì, YouTube. YouTube. Dio. Um, Gira una volta. Che porta sfortuna. Lui! Eh, lo facciamo in diretta, aspetta! Eh. Una. No, no, no, il sale no. No, no. No! No, no, no. Ah! New? Yeah. Yeah. Happy? New? Yeah. Yeah. Nia? Happy. Nivea. Nivea. <laughs> Credo che questo film è il più unico sarà lui e sarà moribondo. Sì, non interessa nessuno il tuo film, Luca.

I hope you enjoy this in English.